Вітаю! Сьогодні ми завітали до дитячого клубу Колібрі, що знаходиться у місті Львові на вулиці Пасічній. Цей клуб об'єднує творчих дітей міста. Тут безліч гуртків, фотостудія та класи іноземних мов. Загалом площа цього клубу складає 127 метрів квадратних. Клуб розділений на чотири приміщення. У 2019 році дитячий клуб колібрі відкрився після капітального ремонту. Саме тоді була облаштована вентиляція за допомогою рекуператорів прана. У кожному приміщенні встановлені рекуператори прана 150. Приміщення невеликі, тому побутових рекуператорів цілком достатньо. Така вентиляція оптимально підходить для гуртків чи творчих студій. Рекуператори працюють децентралізовано у кожному приміщенні. Це створює додаткову безпеку дихання дітей, адже кожне приміщення вентилюється окремо. До того ж, гуртки різні: фотостудія, малювання, заняття танцями. У кожному приміщенні свій мікроклімат та свої параметри повітрообміну. Керівники гуртків самостійно обирають необхідний режим роботи для кожного приміщення. Е, розкажіть, будь ласка, як давно у цьому дитячому клубі Колібрі працює вентиляція прана? Е, вентиляція прана в цьому клубі працює орієнтовно липень-серпень 2019 року після проведення капітального ремонту в цих приміщеннях. Я пам'ятаю ще ті приміщення до клубу, тобто тут існував. ЖЕК, житлово-комунальна контора, стиснуте повітря було і задуха, і сирість, і пил. Тобто тут е, працювати і знаходитись було неможливо. Е, ще розкажіть, будь ласка, наскільки просто чи не просто е, проводити керування рекуператором, до прикладу, вихователям чи викладачам цього закладу? В керуванні даної системи не виникає потреби, щоб, наприклад, прибув хтось з керівництва керувати, їм можуть керувати як викладачі так навіть і діти, тому що система дуже проста, можна керувати як з пульта, так і з додатку. Тобто, ще не починаючи заняття, можна вже привітрити приміщення, і так само, виходячи, вже закриваючи клуб, можна виставити привітрення приміщень з подальшим зменшенням е, подачі повітря і висловлення температурних режимів. Е, ще скажіть, будь ласка, у холодний період року чи не впливає робота рекуператора на внутрішню температуру приміщення? Ну на даний час рекуператори висловлені в зимовому режимі, тобто постійно температура 18-20 градусів і зайвих якісь нюансів не виникає взагалі. Температура 20 градусів немає потреби збільшувати і чи ну, зменшувати нормована температура. Нормована температура приміщення як внутрішня, так у даному приміщенні. Як бачите, з рекуператорами прана ремонт у приміщеннях центру зберігається відмінно, а діти дихають свіжим та безпечним повітрям. Ставте лайк та залишайте коментарі, щоб побачити більше цікавих проєктів.